hry, ktoré môžete hrať na vašom školskom počítači. Napíšte do Google 1v1.lol, môžete zároveň hrať proti vašim spolužiakom 1v1, ten je nový mod a to je Battle Royale.